चाहिँ मैले मेरो आफ्नै कथा बोकेर आएको सायद म जस्तो कति कलाकारको जीवनमा मिल पनि खान जान्छ होला so it's all about me होइन how I came here how I been through होइन सबै घर परिवारको चिन्ता भविष्यको चिन्ता सबै त विरासत मै माथि सबको आँखा मैसँग निरासत भन्थे हुँदैन गीतले लेखे तर लक्ष्य बोके एउटै बाटो सिधा छ मेरो बाटो सिधा छ बाबा खुसी थिएँ मैले गीत गाउँदा तर आमा जहिले दुखी म चिज जाउँदा के घर छोरो भन्ने सपना उनको तर आज भोलि त्यस्तो खालको फिल पाउन खै गीत मात्र गाउँथे विगत चार वर्षदेखि पाएको छैन फल खाली खर्च मात्र आयो सब पुराना दिनका पानाहरू पढ्न मन छ फेरि बुझिरहेको थिएँ बल्ल मलाई जिन्दगीले दौडा चार वर्षपछि बल्ल बल्ल पाथे मौका सुनाए सबलाई रबर्समा म सेलेक्ट उठमा हाँसो राखी मनबाट द्याथे औला देखिरहेको थिएँ सब तर के भएको खुसी सेलेक्ट भएको दिन पनि दिन त्यति खुसी म जुन आउट भई जति भाथे दुखी त्यस दिनदेखि मेरो त काम समय पुरिन आकाशमा हेर्दा पनि सलाम गरोस् सपना तपाईँसँग हिँड्दा सम्मानका साथ दिनु मलाई साराले आकाशमा हेर्दा पनि सलाम गरोस् ताराले फुल टिप्न खोज्दा मलाई सहयोग गरोस् काँडाले आमा एउटै सपना तपाईँसँग हिँड्दा सम्मानका साथ चिनु मलाई साराले अस्ति कल पछि टिभीमा आउँछु भन्दा पर्दैन जान सुनि चोट पर्यो मनमा आमा पहिला हारेको सफलतामा आँखा लाए आँखा लाएको थिइनँ मैले त्यति बेला फलमा पर्दैन भन्दै आमा तर जित्ती म समय होइन त्यति बेला आफै दिन तर पश्चाताप छैन हिजो हारे छोरो आज टिभी खोलिएर आमा आइरहेको छ टिभीमा प्रयास गरिरहेको थिएँ लगातार म बनेरै छाड्नु छ कलाकार त चिनाउने तलाई तेरो कला साथ छ अन्तर्मनले भन्यो अब सबै पर्दा फास गर अनन्त छैन जीवन पाएको हामीले केही क्षण रातारात पाइन सब लाग्दो रहेछ केही बेर आज जहाँ छु म हिजो पनि त्यही थिएँ साथ चाहियो भन्दा औकात देखा देखेले आकाशमा हेर्दा पनि सलाम गरोस् ताराले फुल टिप्न खोज्दा मलाई सहयोग गरोस् काराले आमा एउटै सपना तपाईँसँग हिँड्दा सम्मानका साथ चिनुन् मलाई साराले आकाशमा हेर्दा पनि सलाम गरोस् ताराले फुल टिप्न खोज्दा मलाई सहयोग गरोस् काराले आमा एउटै सपना तपाईँसँग हिँड्दा सम्मानका साथ चिनुन् मलाई साराले that's all. Thank you.